Salve o povo de Aruanda! Adorei as almas, um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Agora nego baixando o terreiro para ensinar caridade e amor. Um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Adorei as almas, Senhor das estrelas, Senhor das estrelas. Um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Agora nego baixo no terreiro, para ensinar a caridade e o amor. O grito de liberdade e a corrente se quebrou. Senhor das estrelas, Senhor das estrelas, um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Agora nego baixa no terreiro para ensinar caridade e o amor. Agora nego baixa no terreiro para ensinar caridade e o amor. Um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Senhor das estrelas, Senhor das estrelas, um grito de liberdade, e a corrente